Bueno, mi nombre es Walter Mandel, soy el inspector jefe distrital de Varadero y como expectativa eh, con INTA eh, es poder generar proyectos de articulación con las escuelas agrarias del distrito, en donde podamos recibir todo el asesoramiento técnico y profesional que puede aportar INTA eh, para generar proyectos dentro de las escuelas agrarias.